फर्स्ट जावा प्रोग्राम च्या मध्ये आपले स्वागत यात शिकणार आहोत सोपा जावा प्रोग्राम लिहिणे तो कंपाइल करणे तो कार्यान्वित करणे आणि जावा मध्ये वापरली जाणारी नेमिंग कन्व्हेन्शन्स येथे उबंटू व्हर्जन 1110 आणि जेडीके 16 वापरणार आहोत या पाठासाठी तुमच्या सिस्टमवर JDK 16 इन्स्टॉल केलेले असणे आवश्यक आहे नसल्यास संबंधित ट्युटोरियल आमच्या वेबसाईटवर पहा आता पहिला जावा प्रोग्राम लिहू त्यासाठी टर्मिनल आणि टेक्स्ट एडिटरची गरज आहे गेडीत हा टेक्स्ट एडिटर वापरू टेक्स्ट एडिटरवर प्रथम हेलो वर्ल्ड हा क्लास बनवू टाइप करा क्लास वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हे क्लासचे नाव आहे ओपन कर्ली ब्रॅकेट एंटर दाबून क्लोज कर्ली ब्रॅकेट काढा या दोन कर्ली ब्रॅकेट्स मधील कोड क्लास वर्ल्ड शी संबंधित असेल सेव वर क्लिक करा मधून मधून फाईल सेव्ह करणे ही चांगली सवय आहे सेव एएस चा डायलॉग बॉक्स उघडेल फाईल सेव्ह करायचे लोकेशन निवडा होम डायरेक्टरी मध्ये एक फोल्डर बनवू डेमो नाव देऊन एंटर दाबा या फोल्डर मध्ये फाईल सेव्ह करू नेम च्या टेक्स्ट मध्ये क्लास नेम टाईप करा जावा मध्ये क्लास नेम आणि नेम सारखेच असले पाहिजे आपण हॅलो वर्ल्ड हा क्लास बनवला आहे फाईल जावा नावाने सेव्ह करा जावाला डॉट जावा हे एक्सटेंशन दिले आहे सेव्ह करा फाइल सेव्ह झाली आहे क्लासच्या आत मेन मेथड लिहू टाईप करा public static void main parentheses मधे string, arg, square brackets main function प्रोग्रॅमची सुरुवात असल्याचे दाखवते पब्लिक स्टॅटिक वॉईड आणि स्ट्रिंग बद्दल पुढील ट्युटोरियलमध्ये जाणून घेऊ पुन्हा ओपन कर्ली ब्रॅकेट एंटर दाबून क्लोज कर्ली ब्रॅकेट लिहा या दोन कर्ली ब्रॅकेट्स मधील कोड हा मेन मेथडशी संबंधित असेल आपण टर्मिनलवर वाक्य दाखविण्यासाठी कोड लिहिणार आहोत त्यासाठी मेन मेथडमध्ये टाईप करा system dot out dot print n parentheses semicolon हे स्टेटमेंट ओळ प्रिंट करण्यासाठी वापरतात ओळ टर्मिनेट करण्यासाठी सेमीकोलन वापरतात जावाला काय प्रिंट करायचे ते सांगू पॅरेंथेसिस मध्ये डबल कोट्स मध्ये टाईप करा my first Java program exclamation mark file save करा टर्मिनलवर जाऊ वर्ल्ड डॉट जावा फाईल ज्या डिरेक्टरीत सेव्ह केली त्यातच आहात याची खात्री करा मी होम डिरेक्टरीमध्ये आहे टाईप करा सीडी स्पेस डेमो आणि एंटर दाबा डेमो डॉट helloworld.java ही फाइल उपलब्ध आहे ही फाईल कंपाईल करण्यासाठी टाइप करा सी स्पेस वर्ल्ड डॉट आणि एंटर दाबा ही कमांड फाइल कंपाइल करेल फाइल कंपाइल झाली आहे कारण एरर मिळाली नाही वर्ल्ड डॉट ही फाईल तयार झालेली दिसेल ही फाईल कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर कार्यान्वित होईल त्यासाठी जावा कंपायलरची आवश्यकता नाही जावा या भाषेला एकदा लिहा व कुठेही चालवा असे म्हणतात कंपाईल केल्यानंतर प्रोग्राम खालील कमांड वापरून कार्यान्वित करू जावा सी नाही space hello world dot Java extension नाही टाईप करून एंटर दाबा माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम हे आउटपुट मिळेल जावाचा पहिला प्रोग्राम लिहिला आहे एडिटरवर जा स्टेटमेंटच्या शेवटचे सेमीकोलन काढू सेव्ह करा वर जा Java C hello world dot Java ही कमांड कार्यान्वित करा कंपाइलर एरर देईल ती म्हणजे semicolon is expected on the fifth line up arrow error statement दाखवते वर जा जावा मध्ये सर्व स्टेटमेंट्स सेमिकोलॉन्स ने टर्मिनेट केली जातात पाचव्या ओळीवर जाऊन सेमीकोलन टाईप करा सेव्ह करा कंपाइल करण्यापूर्वी फाईल सेव्ह करणे आवश्यक आहे टर्मिनलवर जा Java hello world dot Java type करून फाईल कंपाइल करा हे कार्यान्वित झाले आहे एरर्स मिळाल्या नाहीत जावा हॅलो वर्ल्ड या कमांडच्या सहाय्याने प्रोग्राम कार्यान्वित करा माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम हे आउटपुट मिळेल अशा प्रकारे तुम्ही जावातील एरर्स हाताळू शकता पुढेही अशाच एरर्स बघणार आहोत जावा मधील नेमिंग कन्व्हेन्शन्स पाहू क्लास नेम हे केस मध्ये असले पाहिजे ह्याचा अर्थ प्रत्येक नव्या शब्दाची सुरुवात अपर ने होईल उदाहरणार्थ class hello world class chess game म्हणजे हॅलोचा एच आणि वर्ल्डचा डब्ल्यू अपर अपरकेस मध्ये आहे चेस आणि गेम मधील सी आणि जी अपरकेस मध्ये आहेत मेथड नेम हे मिक्स्ड केस मध्ये असले पाहिजे म्हणजे पहिल्या शब्दाची सुरुवात लोअर केसने झाली पाहिजे पुढे येणारे सर्व नवे शब्द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 सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact at spoken tutorialorg वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे spoken hyphen tutorial dot G slash T hyphen intro आपण या पाठाच्या शेवटास पोहोचलो आहोत या ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते धन्यवाद